ჩვენს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი უმწვავესი და უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ახალგაზრდული ცენტრების არარსებობაა. ჩვენ ახალგაზრდებს არ გაგოჩნია სივრცე, სადაც ერთმანეთისთვის ინფორმაციების, იდეებისა და გამოცდილებების გაზიარება შეუძლებელია. მუნიციპალური პრობლემა, რომლის წინაშეც ამჟამად ახალგაზრდები ვდგავართ, არის თემად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული სერვისების დეფიციტური ხელმისაწვდომობა. არაფორმალური განათლების სერვისები, პროექტები, აქტივობები და ჰობები, ეს ყველაფერი თავმოყრილია მუნიციპალურ ცენტრში ზუგდიდში და თემად მცხოვრები ახალგაზრდები ამის მიღმართ ჩებიან. ახალგაზრდა წესაჭიროებად სივცე, სადაც შეძლებენ რომ ღია დისაუბრონ თავიანთ გამოწვევებზე, პრობლემებზე და გამოცდილებებზე. ეს იქნება ერთგვარი ონლაინ პლატფორმა, ანუ ინტერნეტ-ტელევიზია, სადაც მათ შეძლებათ რომ საზოგადოებას უკეთესად მიეწვინონ ხმა, გაცვალონ საინტერესო აზრები გარკვეულ საკითხებზე, ასევე მიეწვინონ საზოგადოებას ინფორმაცია, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ აქტივობის ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვისთვის ჩვენ გვჭირდება რესურსები. Thank you. ფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდები ხელშეუწყობენ მუნიციპალიტეტებს თანამშრომლობის გაძლიერებაში, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი იქნება საერთო პროგრამების განხორციელებისათვის, რადგან ჩვენ ვართ მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში, რომელმაც პირველმა მიიღო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი, გვაქვს გამოცდილება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პრაქტიკა ახალგაზრდებთან მუშაობის. Thank you. საჯარო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოება უნდა გავერციანდეთ ამ საერთო მიზნის მისაღწევად. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში არსებობს სივრცე, სარდაფი, სწორედ ის ტერიტორია, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს სივრცე დაუთმობ სწორედ ახალგაზრდებს. მაგრამ ეს სივრცე საჭიროებს საჭირო ინვენტარით აღჭურვას, კეთილმოწყობას, გარემონტებას და ვფიქრობ, აუცილებელია საჭირო რესურსის მოძიება, რომ ეს სივრცე გარდაქმნათ ახალგაზრულ ცენტრად და ეს ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ვიმუშაოთ პროდუქტიულად, მოვახდინოთ იდეების გენერირება და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქალაქის განვითარებაში. მნიშვნელოვანია თემად მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და ადგილზე სხვადასხვა ახალგაზრდული სერვისების მიწოდება. ვფიქრობ, რომ პრობლემის აღმოფხვრისთვის საჭიროა ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება, რომლებიც შემდგომ იმუშავებენ ახალგაზრდებთან ერთად და გაუზიარებენ იმ ცოდნას, რომლებიც მათ განვითარებისთვის სჭირდებათ. ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდული სასახლის ახალგაზრდული სათათბირო არის გაერთიანება, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდების გაძლიერებაზე და იგი უკვე 130 ახალგაზრდას მოიცავს. ეს ახალგაზრდები შესაძლოა გადამზადნენ თუნდაც ახალგაზრულ მუშაკებად და აღიჭურონ სხვადასხვა რესურსით და ფიქრობ რომ ეს ახალგაზრდები შეძლებენ შემდგომ სხვა ახალგაზრდების გაძლიერებას. პარტნიორობა Europcos Local Town ფიქრობ წარმატებული პროექტების საწინდარი იქნება. პროექტმა ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მისცა, მათი იდეები კიდევ ერთხელ ხმამაღლა გაეშღერებინათ. გქოს იმედი, რომ ახალგაზრდების მუნიციპალიტეტისა და Europcos Local-ის აქტიური პარტნიორობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდება და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე სულ მალე იქნება ახალგაზრდული ჰაბი, რომელიც ერთი მიზნისთვის გაერთიანებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რადგან ახალგაზრდ მომზადების ხმა გადამწყვეტია მუნიციპალიტეტებს შორის აქტიური და წარმატებული თანამშრომლობისთვის.